Enter one 148 난 그다 God. 愛が Pasensya na Kung ako ay Hindi na Sasalita Tandang-tanda ko pa Simula pa na mga bata pa tayo Una ka na silayan Ang lumipat ka sa aming baryo Nilapitan ka, kinausap pa tayo'y naging magkaibigan Lagi mong kakwentuhan sa mga sadyang napalapit Gustuhin ko bang sabihin ako'y kaibigang matalik ng lalaki na sa'yo'y gabi-gabi ang paniligaw Ika'y sa'kin nagtanong at para ba nagpahapya Na ako o siya nakakaalam kung ano ang mas tama Kung oo o hindi at kung saan daliligaya At sinabi ko ang taong ngayon mapagkakatiwalaan Di ka sa'kin sumagot na balitaan ko na lang Wag mo na akong that's not no Sampung taon na sa Maynila ka na raw Hindi kayo nagkatuluyan May trabahong di sa araw At kinukulayan ang mga labi mo sa gabi Upang takpan ang iyong lungkot at ang luha sa iyong ngiti Ako'y nagsisi Kung alam ko lang di sana'y noon pa Hindi ko na pinagbaliban ang aking nadarama Kung bibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon Ibabalik ko kung ano man ang meron tayo noon Isisigaw ng malakas, hindi ko na ibubuhay ang damdamin ko para sa'yo Sa harapan ng aming bahay at tila ba nakatulala sa buwan ay may isang babae na sa akin lumapit at nagsalita Tila kapag salita ako'y napatulala Lubos ang aking ligaya hindi makapaniwala Siguro'y panahon na upang kami ang magkasama Hinawakan ko agad ang kanyang malambot na palad Singsing na may bato ang sa akin ay tumambal Ikaw pala'y ikakasal at sa akin ay magpapahalam Di na nakuhang sabihin at sa'yo'y ipaalam Ang tunay kong nadarama Bakit parang alam mo na Sa pagtalikod ay may tumulong luha sa iyong mata Huwag mo na akong pilitin Ako ay walang lakas ng loob ba sa mga hassle sa buhay mo? Ayaw mo na ba mag para sa sarili? Tinatamad ka na bumiyahe Ang gusto mo'y nakahiga na lang Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa mo? lagi mong maasahan Umulan man at umaraw ay nariyan kapag kailangan Ito special offer sa mga taong katulad mo Gamitin ang iyong bulsa para guminawa exaggeration, but patient never duplicated. Cause institutions are boring, there's a substitute for the real thing. There's no substitute for the real Minsan sa pag-iisip ay nawawala vai. 祖妈。 muling ang pangarap mo Pagkat sa puso mo, kaya-kaya mo Lipad, lipad, kaya mong lumipad Lipad, lipad, ano man ang iyong hangat Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin Lipad, lipad